do, do, do, do. has unknown. خمسة للصبح تفاحت صح؟ شيت عايزين ليج انت بتهزروا صح؟ وانا العب رابط تقولوا لي ليج العب ليج ايه القرف ده؟ اعمل بان للناس دي باي باي وده اول سايت روح طنط نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو ليه جرو اب دي خناقه بقى طب تصدق اللي عمل لكم فوت عشان انتوا عالم مخالف تعرف يا اسطى تيك توك لسه عامل للناس اللي نزلوا تيك توك يا ابني ما كان فيه الكلام بتاع الابز الصينيه دي من زمان ما كان فيه الكلام ده من زمان ايه الهبل ده ايه ده اه لو نزلت التيك توك مش عارف ايه, إيه التخلف ده يا جدعان ايه التخلف ده فاكر اب لايف والسايتات دي يا عم دماغك اه نزل وتاخد مش عارف كام يا يعني عم بلاش شرف لا لا لا لا لا مفيش دماغ ليج رعب طب صدق انا هعمل لكم vote عشان انتوا عالم خلف تعرف والله العظيم استنى اه فين ال فين ال vote؟ لا انتوا بتهزروا اقسم بالله اهو يلا بقى كنت اللعبة الأول بس يلا اهو يلا اعملوا فوت يا حبيبي اعملوا فوت عشان انتوا خلف تعرف مش مصدق والله العظيم مفيش فايدة والله مفيش فايدة الرعب كسر <laughs> امال بترغوا ليه يا الرعب كسر يعني انا صح ما تقرفونيش بقى صدق الله العظيم معاكوا دقيقتين معاكوا دقيقتين معاكوا دقيقتين وريني 2 minutes و like و share لو سمحتوا عشان بجد انتوا بتهزروا ال spam مش هيعمل لك حاجه في الشات روح اكتب روح اعمل vote. ايه الغباء ده ما اعمل لك الفوت ليه يلا دقيقه ونص الله ألف شكر على الشير يوسف بيه شابو على ال share مدارك جدع أبو ماستر ألف شكر على المتلي اللي هو أبو محمد مدارة فلو كان كان اسمه مدارة كان يتعمل له بقى يوسف ألف شكر على ال share. ميدو ألف شكر على ال share. معتز ألف شكر على ال share. مكي ألف شكر على ال share. تخاف من الرعب رمضان إيه الأخبار يا مان دقيقة معاكوا دقيقة دقيقة اعمل فوت عشان دماغ أمي والله انتوا عشان انتوا بتهزروا أقسم بالله اعمل فوت بعد the دقيقة و أنا عايز أقفل اللعبة دي أشوف نهايتها إيه فاضل لي بابين ليك بقى ليك رعب رعب ليك ما أنا بادئ أهو عشان جيت متأخر الله النيلة خالد قال شكرا على الخمسين عندي لعب رعب كتير جدا <laughs> لازم اخلصها اور الف شكر على العشرة يا يا انفورنو من ايام اسمها ايه دي Fortnite damn man two years let's go bro two years صابوي اوكي تعال نشوف النتيجه 70% للرعب لا خلاص انتوا خدتوا على قفاكم بقى خلاص خلاص كده خلاص كده يا حبيبي اوكي ثانية بقى اظبط الصوت وندوس انتوا كده خسرتوا آه لازم اطلع عشان اظبط الصوت ثانية واحدة mixer. all good Mists of Aiden جران فينالي ليتس جو سبعين مختار رعب يا باشا سبعين مروان سعيد اخوك مات ايه الاخبار دي الله يرحمه يا بيه عنده 16 سنة آخر يوم العيد يا الله على الأخبار الله يرحمه ادعوا لمروان سعيد يا جدعان ادعوا لمروان سعيد قبل ما نبدأ الرعب بقى آه، بقاء لله 16 سنة ادعي له Damn, man. Damn. يا ابني ادعي ايه له بقى ما تتلم انت وهو ما تعصبونيش ناس غريبة صحيح استغفر الله العظيم الله يرحمه وقال الله به اوكي ليتس جو Keep spamming, boy. Your comments are muted. يوسف محمد كومنتاتك كلها معمول لها ميوت يا روح قنص. كومنتاتك <laughs> كلها معمول لها mute محدش شايفك nice والله الفيسبوك ان هو بيعمل للناس دي This is good man This is good اوكي <coughs> يلا بينا انا عايز اقفل اللعبه دي بسم الله الرحمن الرحيم we start with رعب let's go دي هتنزل على اليوتيوب اللي مش فاهم القصة وهتتشرح مترجمة كل حاجة عشر دقايق الحلقة ليتس جو بسم الله الرحمن الرحيم اهدى بقى وما ما جننش امي بقى النهايه We have an electronic lock here. The system is a bit more. Oh, damn. Well, we must do it anyway. At least we must try. Get in. القصة التل... الرابعة في حد سبقني صح؟ الباب مكسور في حرامية سبقوني ده الباب الأخير غالبا في Why is there a flyer here? Was it a cleaning lady? Probably. She wouldn't be here at night. Nothing to worry about. ابوس ايدك اخرس مش ناقص اهلك اصلا أوكي الباب ده Did you manage to open it? Good. But, are you sure that you want to go in there? الواد ده عبيط احنا طلعنا فوق ونزلنا تحت الصوت ده ده التلاجة بسم الله الرحمن الرحيم ولا شيء Well, shit. Okay, uh, it's okay. He probably just likes to make sausages or something like that. Uh, the owner is a hunter, so it's okay. وبيفتح ازاي احنا عملنا المرايات عملنا كل ده يا بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا Sometimes ignorance is bliss. هو اتركب تاني؟ الرحمن الرحيم هو السلم ده اخره فين Well But- then, let's take a walk. ايه ده You already know the drill. Someone will come, and this someone will try to kill you. The question is, who's it gonna be? احي وتركب حد هيجي يموتك جا منين داهية استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم ايه ده ده راس حيوان دي ولا ايه والنبي ما حاجه تجري عليا والنبي ما حاجه تجري عليا Don't think about what you saw. Just look away and ignore it. You always did that very well. انت مالك يا ابني في المفروض اعمل ايه طيب انا خايف اتحرك الاقي حاجه تهب في وشي ولا حاجه يا رب ارحمني طب انا المفروض اعمل ايه طيب حلاوة حلاوة حلاوة بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ سيف اي مين ده ده العفريت الاخير You know, there comes a moment in life when you just feel trapped. بعدين بقى في الليلة الزرقاء دي هنعمل ايه الأوضة بت- بتصغر ولا ايه؟ لا اله الا الله And when it seems that there's nowhere to go, أحي. you'll take any way out. برا البيت مش عارف الف ورا مش عارف الف مش عارف الف ورا بسم الله الرحمن الرحيم قشطه قشطه فار فار فار فار فار مش عارف الف مش عارف الف اطلع بقى What is happening in this house? Why am I returning to it? You probably thought a lot about it. Or maybe the opposite. You tried not to think about it at all. استنى ده ده قلب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش عايز اشد لا كول انا كول مش خايف لا آه،, آه! لا ايه ده ايه ده لا اجري يا لهوي يوم ايه ده ايه ده ايه ده ده العفاريت ايه, إيه الهبل ده إيه الهبل ده إيه الهبل ده ده ثلاث عفاريت calm down you've already killed them keep going I've prepared a small surprise just for you. ده التلات عفاريت ده لسه العفريت الرابع You haven't been here for a long time, haven't you? ده البيت اللي اول ما جبت اللعبة كنت فيه Every new job began with this car. What were you thinking when you went to that house? Was it, I'm doing this for my family? Or, this is the last one for sure? Well, you were right about that. يا عم ده عايز يموتني Well, for their sake. Your favorite thought, huh? They never asked you for this, but you were so sure that you stole only because of them. And Adrenaline Rush has nothing to do with it. There's only one thing you need to do before you leave. Let's check how well you remember things. Open the fuse box and cut the blue wire. فيوز واقطع البتاع الازرق It was the easiest thing ever. You only had to cut the blue wire. في ايه يا عم بسم الله الرحمن الرحيم ابنه اول لعبة جابها لابنه Do you really want to return to your family? Well, maybe you'll find a normal job. Eight hours a day, six days a week. You'll be reliable, consistent, boring. no. You've always thought that you were too good for a regular job. I understand. You want to stay with your family. If you decide to abandon the job, I can't stop you. Just leave the earpiece and go. You won't hear about me anymore. أمشي؟ أمشي؟ مش هيسيبني ان شاء الله بقى ده اذهب الى النور يا سنو Sorry, I was joking. It looks like this house has changed. and now it's mine. What kind of place is it? Have you died or just went crazy in prison? Well, that isn't important. In any case, now you're with me. العفريت فيوز بوكس اه شغل هطل بقى شغل هطل ده هطل ده شغل هطل عامل لي المكان كله فيوز بوكس بسم الله الرحمن الرحيم It couldn't be your fault, right? You can't be wrong. The blue wire wasn't here in the first place. Or maybe you had a partner who gave you the wrong instructions. انا قلت لك مفيش سلك ازرق انا قلت لك ما كانش فيه سلك ازرق فاكر الهبل ده ايه الهبل ده بسم الله الله اكبر لا لا ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الصوت ده وحش لا ده كبير ده كبير في إيه؟ Police informed that the suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23 year old native of London by the name. The إيه؟ attempted robbery has ended in tragedy when the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. married couple, and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. The suspect claims that he is not guilty, since he about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault, is it? It's amazing what only a few sparks are capable of. Don't be afraid. It wasn't really your fault. After all, who knows who these people were? Killers, abusers, monsters. Come on, come on with another reason why they should have died. You did it so well before. Oh, Let me give you a hint. Who is to blame? What are you imagining in your story? The husband is guilty in the death of his wife. The wife killed her child. And the child is... I don't know. He was a monster and killed both of them. Let's see if it fits. I'm van I'm de to look at the person who killed me ايه ده؟ An acceptance. I didn't expect this to happen. I didn't think we had to say goodbye, but... Farewell. خلاص انا كده اطلع انا كده يا كده تمام مش هبص ورا نهار It's اسود a pity that acceptance cannot fix the past. You know you killed them, and you will remember this. No matter what you will imagine next, we will be together. Forever. انا هموت معاهم ابن المجنونة ده مكسبته اخر بيت ام البيت ده الواد فين؟ ايه ايه ايه باب مفتوح عادي مش مكسور الباب اتفتح مفيش غيره This demon thing wasn't too much. Was it a good ending? There is no time. I need to leave it as it is. Since when did I start talking to myself? I can't take it anymore. I need to get distracted. Dr. Lately, I can't get my childhood out of my head. I don't know why. أ- أنا مش فاهم حاجة كسبت؟ ايه I ده؟ always knew who I would be when I grew up. My father took care of this. Director of the factory. Very powerful person. He had big plans, and some of them were on me. But first, I had some daily schedule to do. You must wake up at five, then homework, then school, and in the evening, the real work. بالليل شغل ايه بالليل؟ شغل ايه؟ مش شايف حاجة الرحمن الرحيم ايه ده؟ Every day was a preparation for the future. I had goals. at age 14, a junior assistant in the sorting floor. At 15, a senior assistant. Head of the floor at 24. Replacement for my father at 31. There is no time for doubts. I would do everything for him. Every day. I hated it. I had no one to talk to. I had no idea how. Nowhere to go, and because of that, again and again. يا ابني انت هتجيب لي حاله نفسيه انا مش فاهم انت بتعمل ايه الله يخرب بيتك انا مش عايز اخش في الضلمه تاني انا تعبت الله يحرقك يا ربي But I found a way out. ايه ايه عملت ايه هربت من الشباك ايه الشباك انتحر ولا عمل ايه First, it didn't work out very well. Stupid stories. It's too embarrassing to even think about them. But they gave me the distraction then. Letter from the publisher. An opportunity to leave. And at 18, on my birthday, I decided to do it. Hello? Vida? Father was furious. He locked me up, he used his educational methods stronger than usual. But it's all in the past. I was able to leave, and that's what really matters. I left all this behind. I found a special girl. That's what's important. We have a wonderful baby, هو بيقول ايه and we lived happily ever after. Until. هرب من ابوه ومش عارف ايه وبعدين واتجوز وخلف انا مش فاهم في ايه مش ايه ده ايه ابنه مات ولا ايه ابنه مات We tried as best we could. It was all for nothing. اه عشان كده بقى حرامي It grew every month. My novels started to get rejected, and in time, our money ran out. I got a second job, then started another one. That wasn't enough. عشان كده بقى حرامي Chance. ابنه عنده القلب اسود على الجنان مش فاهم ايه التخلف اللي انا فيه ده Is he alright? مات The doctor says that he's stable. Good. Good. Have you taken a nap yet? I didn't have time. The operation just ended. How are you? Work. Uh, the part with the maniac is ready. I will write it in time. Can we get another loan? We are already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and. You can call your father. Nadine, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me, and now he has plans for Oliver. He. he will break him! He is a monster! Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns and a tail. We're talking about our son right now. Instead of an book. If he gives us money, then we won't be able to leave him. Never. No, I. I will sell the book, and we will solve everything. Aiden, your last work is still in your desk, along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. I promise you. This is my best work. عمال ياخد Just need to قروض finish it and everything will be okay. ياخد قروض ومش عايز يستلف من ابوه <sighs> One month, Aiden. Then, we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me and I will do everything. شهر One واحد month. شهر واحد عمل ايه في الشهر ده بقى حرام Aiden, are you okay? We need to talk. No, no, no. I just need to proofread this thing. A bit more time. Maybe a week or. I will leave it all behind. I can work with my father. We uh, can come up with something together. But if only I had a couple more days. يا عم مش هتبيعها No, no, no. I just need to proofread this thing. I just need a little more time. The ending is done. I just need to polish it and. Oliver will have his operation. He will be free. Nadine will never understand me. We'll have to break up, but. Is it worth it? No, no, no. I'm sorry. I get it, Aiden. finish your book. ايه انا اخترت اخ will be okay. Goodbye. انا اخترت اخلص القصة و... خربت الحياة يا انا عايز اشوف النهاية الثانيه بس يا زفت انا لازم اشوف النهاية الثانيه بس ايدن الكلب اندنج لا بوس ان عايز اشوف النهاية التانية اللي هو لو كنت رحت معاها مش عارف ايه لا عايز اشوف النهاية بس اول اندنج انا هضرب ليج في الصوت ولا ايه اه انت سم... انت سامع الصوت استنى استنى استنى استنى انا شغل الصوت لازم اعرف ايه اللي حصل نهاية كويسة Are you okay? We need to talk. No, no, no. I just need to proofread this thing. A bit more time, maybe a week or. More than a month has passed, and I know that you work. I just wanted to say that Oliver is stable. The doctor is waiting and. She will not believe me. Even if I try to persuade her, it's either I'm finishing the book or long have you been inside? Aiden, I can't worry about the both of you at the same time. We must solve this problem, and solve it now. Your father will help, and he's not so bad. You can return your books later if you want. Who cares about the books? If he gets control, it will be the same with Oliver as it was with me. She doesn't understand. It's Lava. We will make it through, whatever happens. I'm sure that not everything is so bad with your father. We will talk to him. Come on. Or figure something out. Oliver asked about you. I said that you're working, but you'll visit him soon. He misses you. I miss you too. Open the door, Aiden. You made a promise. Aiden, please. I will leave it all behind. I can work with my father. We can come up with something together. But if only I had a couple more days. افتح Aiden, بقى please. No, that does not matter. <sighs> Hello, Nadine. بس كده دي النهاية الزبالة اللي انا عملتها اوكي النهايتين مش كده النهايتين زي الزفت الصراحه هنا طلع والحياة بقت حلوة فاهم و... والناحية التانية قعد يكتب ويتجنن أدي اللعبة على سعرها أديلها على سعر اللعبة عشان لعبة رخيصة أديلها مثلا خمسة ونص من عشرة بالرعب اللي فيها كل حاجة أنا ما توقعتش إن اللعبة يعني تبقى كده بصراحة أديها خمسة ونص من عشرة بصراحة <clears throat> على سعرها يعني كوي... كويسة على سعرها فاهم يعني دي من اللعبة الرخيصة يعني مش من الرعب التقيل يعني ف كان فيها برضو اجزاء انا ما توقعتش ان انا اترعب بربع جنيه اصلا فلو اللي هو العفريت التاني